Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixem o like, se inscrevam, ativem as notificações e nos vemos na próxima. Tchau. Muito obrigada.